video kali ini saya akan bermain Free Fire ya uh, bermain script itu ya script tangannya biar musuh-musuh itu kelihatan seperti kayak citer-citer gitu ya tapi ini aman anti ya saya juga ini akun utama saya ya tuh akun utama saya tapi gak gak di band sih ini aman cuman ini script doang ini tangannya ya gitu ya oke okay. Hmm, apa ya pokoknya kita langsung aja lah ke tutorialnya ya tutorial pemasangannya jangan di skip skip ya soalnya ini ada kadang ada yang error ya gimana HP-nya sih kadang error kadang enggak tapi kalau jauh kalau nurutin cara-cara ini pasti work work <laughs> cocok lah di HP HP kalian maksudnya gitulah ya Allah balik ya udah langsung aja ke tutorialnya Oke, pertama-tama kalian harus buka file, harus punya file downloadnya ya. Hmm, kalian buka jtr server dulu ya. Lalu kalian ke ke Android ya nih Android data. Lalu harus harus nurutin dulu ya harus dipindahin dulu biar kalian bisa nge-backup itu biar biar bisa normal lagi lalu com.dts prefire langsung ke file ya atas nah yang paling atas ini yang ini yang paling atas pokoknya kalau mau ntar mau di backup lagi kalian harus pindahin atau ya dipindahin dulu lah itu ya dipindahin atau disalin ya bebas lah pokoknya kalau udah disalin kalau udah gimana gimana lalu kita ke filenya ya ke file yang udah di download tadi ke file yang di download tadi ntar linknya ada di deskripsi ntar lalu yang ini nih download Mobile Legend lalu file ya yang ini nih yang kok biar gampang buka dulu yang kan ada file folder file ya lalu buka lagi biar ke error ya soalnya tadi saya langsung langsung dipindahin gitu gak eh, gak, gak, kebaca gitu ya filenya lalu yang ini pindahin ya potong apa salin salin aja ya salin lalu kita mulai memori Android data lalu cari komen ini lalu file ya lalu fast di sini ya uh, passwordnya ntar ada di video ya jadi saya ini udah di extract jadi gak ada passwordnya oke okay, kita langsung aja salin lakukan semua filenya ganti oke okay. lalu kita buka free fire nya jadi buat kalian kalau ada error-error coba komen aja di bawahnya kolom komentar insya Allah saya respon kok ya uh, buat kalian ya kan saya suka ngupload script Mobile Legend kadang script Free Fire ya buat kalian saya cocoknya di apa gitu ya biar saya terfokus ke satu game soalnya kalau login itu lumayan ribet nih soalnya HP-nya kentang itu bukan oke okay. ini bisa mainnya bisa di bebas ya di mode apa-apa bisa ini juga bebas pokoknya jadi gak elor gak apa-apa ini jadi enak ya pokoknya auto master lah kita coba dulu coba di rankernya udah rankernya di malum kalau saya mainnya noob <laughs> soalnya saya jarang main free fire ya soalnya saya kerja paling malam doang mainnya udah oke okay, langsung aja ke gamenya jadi buat kalian yang belum like Comment, in share, and subscribe Tolong dipencet dulu ya biar saya semangat bikin videonya Ntar uh, Ya ntar lah pokoknya Oh ya ngomongin ini teh saya teh baru pertama y no sé que ya

handsetnya udah pakai genset ini HP-nya utuh HP

ya langsung aja selesai aja lah mungkin segitu aja videonya ya buat kalian-kalian uh, terima kasih yang udah subscribe yang like yang komen ya terima kasih banget soalnya itu remote uh, bikin semangat saya lah semangat bukan buat bikin konten lagi oke lah mungkin just gitu aja lah oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye